Samè, Dimmi tutto. che cosa significa questo cartello? Eh, significa che voglio venire in Italia, <laughs> prima di tutto. Poi, prima di tutto, eh, può essere a posto con il mio cuore, deve essere a posto con il mio cuore, capito? eh, quando le visto le, le, le, persone ci vogliono le, le spese, un po' di cose da questo momento, perché questo è un momento un po' difficile, capito? Bisogna aiutare la gente, tipo l'arancia, qualche vitamina ci vuole, questo è il momento. Tu perché hai voluto, hai voluto fare questo omaggio? Eh, perché sono più di dieci anni qua, sono lavorato, sono guadagnato abbastanza, è arrivato questo momento, lo facciamo qualcosa di bello, qualcosa per aiutare, qualcosa, ho fatto qualcosa di, di mio cuore comunque. Tu da dove vieni? Da dove sei venuto? Egitto, egiziano. E eh, ti hanno accolto subito bene qui in Italia? Certo, 4 anni, faccio Bezzeolo, poi ho cambiato mestiere 2014, fino adesso lo faccio di questo mestiere, di frutta uzzura. Quindi dal 2014 fai il fruttivendolo? Certo. E sei stato accolto bene qua a Canonica d'Adda? Certo, la trovo benissimo, trovo bene qua, con i miei cittadini qua nel Canonica, sono anche l'unico delle frutta cultura, pure ci sono altre di, di supermercato, però sono diverse. Uh -huh. E accolto bene, <laughs> grazie dell'Italia. Quando è che lo hai messo questo cartello? Di questa settimana, è stato di questa settimana di lunedì. È venuta molta gente a prendere la frutta gratis? Sì, eh, quando è iniziato a mettere le cose, le prima ora non è arrivato nessuno. Poi quando è messo sul Facebook è arrivato tanta gente subito, è arrivato tanta gente a prendere le cose. Poi eh, ogni giorno quando vado al mercato porto qualcosa apposta per questa tavola io non voglio niente da questa tavola. Ti senti in questo modo di aver eh, detto grazie al paese che ti ha accolto? Certo, eh, grazie tanto, grazie anche a di Canonica, grazie Canonica, grazie di Canonica d'Addo, da Europense di Bergamo.